Привет! А, и мы продолжаем. В этом уроке мы начнем текстурить модель а, в фотошопе. Так, а, сперва я хотел бы исправить тут маленький косяк. Как вы видите, тут квадратик растянулся. Надо его поправить. Так, развертка. Так. Вот здесь. выберем а, ювешку полностью сегмент такой так сделаем э, релакс угу. так вот и немножко компонуем немножко нужно будет поменять все это дело местоположение так вот это все-таки давайте Давайте сюда поставим. Тут место есть. Вот. И эту часть. Так. Вот сюда. <clears throat> Простите. Так, вот это сюда. местами поменяем. Может его сюда, эту часть. Так. Окей. Ну, давайте так оставим. А, так, вроде все нормально, да? Угу. Все, конвертируем. А, сохраняем. А, Еще раз заходим в UV-шки. Делаем следующее. Render UV W template. Так, делаем. Нам вполне хватит 2К. Вот. Сохраняем. На рабочем столе я сохраняю в виде PNG с альфа каналом так открываем в фотошопе юишки окей а, вот слой uv создаем новый слой напишем background давайте, давайте вот зальем каким-нибудь каким, -нибудь, каким -нибудь цветом например серым таким абсолютно черным а, лучше не стоит, потому что как-то на сером лучше видно. Так, теперь а, делаем следующее. Я скачал тут пару текстур. Давайте я покажу их. А, вот такую текстуру синюю. Вот нашел вот такой вот а, вот такую инструкцию для огнетушителя. А, вы его можете найти в Гугле. Я в Гугле нашел. Мне нужна вот эта только часть, и я ее сделал вот таким черно-белым. То есть вот такая вот текстура. Разрешение 512 на 512. Так, и так, а, вот нашел вот такую текстуру. Ее можно найти очень легко. В гугле, если забить текст. Текстура лист. Текстура лист металла. Если написать. Так вот. Текстура лист металла. Картинки. И она находится здесь. Вы можете, в принципе, использовать другую текстуру. А, особо не важно вот кажется Нет. вот вот она вот э, окей так ну, давайте приступим так э, для начала возьмем синюю текстуру так копируем ставим так. Так. Вот и так дальше. Um... Может вот так вот увеличить до сюда потом скопировать сюда вот так вот окей и можем скопировать отсюда а, слой а, layer via copy то есть слой через копирование вот поднимаем наверх стираем. Так вот, чтобы швов не видно было. Так. А, можем взять отсюда. Так, слой через копирование или горячая клавиша Ctrl J. Вот. Так, хорошо. А, и резину. Резину мы тоже сделаем из этой текстуры. Так, только мы ее сначала сделаем черной. Так, вот так вот. Не абсолютно черный, а вот такой вот мрачный. Это, это по-моему, тоже хром посмотрим потом. Так. <clears throat> так, давайте посмотрим, что это за, за части. Вот это вот. А, резина. Ну и хорошо. Пластик, в общем. А вот это хром. Так, делаем слой, заливаем цвет. Ну, пока что любой цвет можно делать пока что такой белый, чуть-чуть темный. И надо найти текстуру, ну какую-нибудь грязи да черно-белый они у меня есть так сейчас я покажу Кирт. вот у меня такая вот коллекция текстур Вы можете в гугле найти в принципе это несложно так давайте возьмем например вот этот так хотя нет давайте возьмем вот этот так поставим сюда ctrl v я скопировал так а, делаем его черно-белым вот так вот вот так вот соединяем все вот эти слои и делаем маску так. и мы не должны оставлять так а, абсолютно таким то есть э, нужно делать более светлее поэтому я делаю ее ну как можно осветить то есть использовать image adjustments и hue saturation hue saturation и добавить lightness вот в принципе так <clears throat> так сойдет вот так теперь приступим <clears throat> Простите. Так, приступаем. А, вот. Так, а, это надо поменять на красный цвет. Так, давайте посмотрим. Вот, типа такого. Так. Давайте вот эту картинку уменьшим и поставим сюда примерно чтобы видеть пример так давайте sample типа пример поверх всего поставим а явишку надо сделать неперемещаемым вот и э, а, opacity делать 50 вот так теперь вот этот красный меняем на красный Окей. А, так. Да, такой вот цвет, например. А, нажимаем окей. Так, теперь напишем тут а, base red red color тут э, резина ribbon да или пластик давайте пластик все-таки сделаем тик а это давайте вот соединим с этим Control e то есть merge layer э, metal metal met вот и в принципе ну, вот эти э, можно исправить давайте поправим ну и все остальное пускай оставим как есть э, ну типа царапины на корпусе так теперь берем текстуру вот эту текстуру. Теперь делаем следующее. Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V. И тут мы делаем скрин. Так, и... Да, скрин. 90. Opacity. Что можно сделать еще 80 э, виднее было какой-то такой рельеф был так в принципе можно оставить так так можем сделать э, сверху еще какой-нибудь такой вот бренд можем найти э, fire extinguish instruction я вот так вот искал так картинки так нам нужен такой бренд fire squad что у нас remember да remember так, так, так. Давайте не возьмем, например, напишем Fire Squad. Так, сверху сделаем такой вот, такую вот рамочку. И напишем здесь, ой, cancel. хватит. Так, так увеличим. Шрифт подберем примерно такой. По-моему, шрифт он е Европен какой-то вот Европ Экст. Да, вот такой. Угу. Жирный сделаем. И размер поменьше делаем. Так вот. вот так. И а, черный цвет сделаем синим как здесь вот так вот и прозрачность 80 сделаем да вот так вот так теперь посмотрим как у нас получилось спрячем явишку так нам надо следующее. Сохраняем PSD. Так, э, я сохраню себя. Так. Так, ой, не то. Так, папка у меня текстурс. Вот. Um, fire X Ангюшт. Э, версия 1. Так, сохраним. И сохраняем как... Можно сохранить как PNG, чтобы качество было хорошее. Или как JPEG. Давайте, давайте PNG делаем. Делаем diffuse. Э, fast. А, так, заходим. Max. А, кстати, нет. Кстати кстати все-таки надо экспортировать и посмотреть это а, в движке игровом движке а, unreal engine так давайте я пока запущу давайте пока пока запускается посмотрим ну, поработаем с текстурами чуть-чуть так, это пластик. Нам нужна вот эта труба. Тут мы поработаем с, э, с этой текстурой. Вот. Я вот эту текстуру взял и сделал ее таль, ну, чтобы она повторялась. Ну, тут есть маленький косяк, но э, не обращайте внимания. Главное показать суть. здесь вот а, сделаем два раза меньше хотя 25 процентов давайте сделаем а, так вот так вот merge соединяю еще раз merge так вот сделаем merge еще раз поменьше сделаем то есть на два раза 50 merge а нет давайте оставим как есть и сделаем просто следующим так нет надо поменьше сделать два раза вот еще вот так вот merge и вот сюда постараемся сделать чтобы край ровно был с этим с краем вот. край к, к краю тогда швы особо незаметны будут так ну здесь конечно будет заметно так сделаем так а, скрин opacity сделаем 50 а, нет 35 вот вот так вот так сохраняем так где png окей а, давайте откроем какую-нибудь цену простую чтобы проверить это у меня э, так цена у меня которая быстро открывается story вот так <clears throat> Я прошу прощения за то, что я э, заранее не подготовил Unreal для быстрого запуска. Так. Э, давайте вот здесь вот сделаем следующее. вот так вот копии сделаем. Вот этот слой, такой вот слой я скопировал а, и делаю флип horizontal вот и хочу чтобы оно вот здесь вот повторялось а, и поэтому стираю его с этой стороны так. резинкой вот вот так вот а, сверху и снизу то же самое можно сделать соединяю сразу а, слои вот копий flip вот так okay. еще раз так угу. цена готова окей okay. Так, dismiss. Так. Давайте создадим папку тут. Fire extinguished. Так, ext. Um, давайте экспортируем объект fbx. А, хотя нет, а, наверное, у вас нету этого скрипта. Так, а, тогда делаем следующее. Export selected. Так, вот да. Создаем папку exp. Экспорт типа fire extinguished. А, нет, extinguisher. Вот такой вот. А, скопируем имя. Так, export selected. Черт. Черт, черт, черт. Так, я скопировал имя не сохранил путь так давайте я просто посмотрю экстингуишер экстингуишер так вот а, статик статик объект а, вот такие вот галочки и вот такие вот и надо сохранить пресеты так экспорт окей так теперь импортируем наш объект пам пам пам импорт так материал можно э, удалить э, хотя нет давайте оставим просто переименуем Next. extinguisher. extinguisher. А, бросим сюда текстуру. Вот. И наш объект. Так, скорость поменьше делаем. Вот. Такой вот на, у нас есть объект. Так, материал. Открываем материал. А, удаляем так а, текстуру сюда бросаем вот эту текстуру соединяем с дефьюзом это base color тут вот нажимаем apply смотрим вот в принципе и готово Вот. А, так, можно вот это поднять наверх и чуть-чуть так на пару. Плохо, что на объекте не показывает а, не показывает сетку. Можно было бы сколько. А хотя нет, давайте посмотрим вот здесь. Вот здесь должно показывать. Wire. Mm. ладно. Посмотрим в Максе. Так, материал. Экстен... Экстенгуишер. Так, а, текстуру сюда. Так, вот, на один полигон надо передвинуть вот эти штучки так, вот, и вот Опа, вот так вот так теперь а, а, вот теперь все надо на свой а хотя нет надо еще наверх поднять черт я забыл простите так вот так вот вот все так а, выключаем так повернем объект в нашу сторону вот так вот окей ага теперь давайте а, кстати вот этот вот эта часть должна была быть а, красной так давайте посмотрим где это находится вот хм. ладно ничего страшного так возьмем отсюда текстуру белую переместим сюда а, копирование через э, э, слой через копирование удаляем этот слой и соединяем со слоем metal вот так Давайте посмотрим. Вот. И вот этот, а, кстати, вот этот тоже должна быть желтый. Угу. Так. А, вот он. Вот. Вот сюда. Так, отсюда возьмем какой-нибудь кусок. Ctrl J нажал, чтобы скопировать. Так. Угу. И меняем цвет. Давайте сделаем еще одно. Так, вот, вот здесь вот а, нужно сделать индикаторы. Для этого делаем так. А, возьмем круг. А, <clears throat> простите. Так, строк. Строк и... Ну, красный цвет, видимо. А тут фил уберем и... Так, меньше сделаем. И строк сделаем побольше. вот так вот а, это конвертируем со слоем а, то есть соединяем со слоем чтобы сделать его растровой картинкой давайте вот так вот не особо заморачиваясь стираем разделяем на три куска а, через копирование Ctrl J тоже Ctrl J. Тут меняем цвет на зеленый. Этот меняем на а, желтый. Вот и сделаем сделаем вот такую вещь круг и делаем стрелку так для этого так выберем вот так вот примерно и повернем нормально. Так, сохраняем. PNG. Импорт. -оу. А, ну, ничего страшного, давайте сделаем следующее. Зайдем в Макс. Выберем вот этот, вот эту ювишку. И просто делаем вот и еще один раз все конвертируем и экспортируем модель так окей репорт а нет не текстура а модель репорт вот так вот этого так теперь э, а остается разобраться с э, текстурами metalness roughness вот так а, а это мы сделаем в следующем уроке окей встретимся на следующем уроке